tardes a todos e a todas. Hoxe, hoxe no conxunto de España foi un día histórico. Histórico porque saliron á calle miles e miles de traballadoras e traballadores xubilados e porque ademais foron acompañados por outros sectores sociais. Vamos a ver se analizamos quenes interviron hoxe, nos daremos conta que unha parte moi importante dos manifestantes de hoxe son os que adquiriron experiencia política e sindical contra o franquismo. Son xente que aprenderon que durmindo ou individualizados non se fai nada que unidos temos moita máis forza e evidentemente hoxe se convirte en un día histórico para mobilizar o conxunto da sociedade. E verades, decía o compañeiro Rafa, decía que a elle preocupan as pensións de hoxe, pero que sobre todo lle preocupa o futuro das novas generacións e de outras que 60 novas entrarán ou entrarían a percibir no seu momento unha, unha pensión. Claro que sí, porque o que está pasando é que queren roubarnos o resultado de anos de loita de traballo. E con eses cartos queren transferilos á gran banca e ás grandes multinacionais. E para eso teñen un instrumento que se chama Rajoy o seu goberno, destinado precisamente a defender esos intereses. Que temos que aprender de esto? Que non nos chega como vernos, como movilizarnos un grupiño. Que necesitamos que a nosa voz chegue, no noso caso, ao conxunto da comarca e que a próxima movilización cada un de nós a acercar aquí a 10, 15, 20 personas. Se trata de defendernos frente a una agresión, una agresión histórica. Y hasta ahora nos estaban contando que no pasaba nada. Incluso lanzaron la idea de que mientras gobernara OPP... PP no había problemas con las pensiones... porque era una forma de mantener a un serie de gente... no tinglado, seguir votando, etc. Ah, pero resulta que estos días o presidente do goberno falou con unha claridade meridiana e dixo que hai que aforrar. Ou dito de outra maneira, estaba dicindo vamos a recortar pensións e vamos a levar esos cartos á gran banca a través de de unha fórmula privada. Si, sí, quen vai a forrar? Eles que levan os cartos permanentemente. Por tanto, sendo moi importante os que estamos aquí hoxe, e sendo unha mostra de unidade, e sendo unha mostra de memoria histórica, sendo eso verdad, non nos chega e teremos que prepararnos para librar unha larga batalla hasta doblarlle o brazo a eses que hoxe nos gobernan ou nos malgobernan ou nos roban.